गुंडा मुछ मुंडा सबकी है भरमार बनारस छान के बूटी चढ़ा लंगोटी चलते है सरदार बनारस भगुआ तीज दशहरा होली दीपावली त्योहार बनारस बदौलिया लंका लौरा बिर होती अत्याचार बनारस राजबंधु क्षीरसागर बसंत बंगाल मिठाई की बहार बनारस कत्ता चूना पान सुपारी लंगड़ा आम तो शान बनारस जड़ी कड़ाई साड़ी बनारसी हाथ छपाई तो लाज बनारस गौतम बुद्ध की तपोस्थली तो सम्राट अशोक का शान बनारस